Moments ago, he met with the media. Hey, Luis, how were you able to regroup after that first inning? Luis, después de ese primer inning, eh, ¿cuáles fueron los ajustes que pudiste hacer para mantenerte en el juego? Bueno, yo desde el primer inning estuve enfocado, tú sabes, enfocado en localizar la zona todo el tiempo. Después de ese primer inning todo el tiempo me mantuve con la cabeza en alto y, tú sabes, haciendo un buen ajuste cada, cada picheo. Eh, eh, el ajuste en sí, ¿cuál ajuste? O de ajuste de, tú sabes que si me llevo la, bola, tú sabes, tratar de, concentrarme y tirar el picheo donde me lo pide el catcher. Y gracias a Dios hicimos un buen ajuste y llegamos a tercer inning. Yeah, you know, from the beginning we wanted to uh, uh we wanted to attack the zone. You know, in that first inning, they they uh, definitely came out swinging, um, and then it was a matter of executing pitches. You know, uh, Uh, being being more aggressive, executing uh, through the target uh, of the catcher, uh, mixing pitches, and I think you know that was that allowed me to get through the through through six innings. Did, did you make any mechanical adjustments from the second inning on, or, or was was it just being aggressive, like you said? Eh, y el, el, ese cambio, ¿verdad? Eh, eh, el ajuste que hiciste, ¿tú, tú crees que fue meca alguno eh, en cierta forma fue mecánico, en los ajustes o mental. Bueno, ese ajuste, tú sabes, mecánico, siempre mantuve en lo que estuve trabajando en la semana, tú sabes, en la mecánica, en tener buen ajuste y buenos movimientos, tú sabes. Y también ligué mucho los picheos. Eso fue lo que me, pudo ayudar más también. Yeah, definitely mechanics. You know, uh, uh, spoke to you about how I think uh, from my last outing and this one, how I, I kept working on my mechanics, um, polishing the mechanics uh, uh, in a way that if I needed to make a, a quick adjustment, that it could be subtle to help me get back in the strike zone. Um, I think I was able to do that today very, very well. And at the same time, I was able to mix my pitches much better after that first inning in that first inning, the home run, uh, Polanco home run, you were ahead. You had him 0-2 and then decided to, to throw a change, I believe. What made you go change up there in that situation? Y, como sabes, ¿verdad? Tenías a Polanco 0 y 2, 0 bola, 2 try. Eh, decirte ejecutar un cambio. Eh, ¿Cuál fue la razón? Tal, vez hay una razón técnica al por qué ejecutar un cambio. ¿Y qué pasó en sí Bueno, tú sabes que ya yo lo teniendo detrás y le hubiera, le hubiera enseñado el y le hubiera enseñado la recta, tú sabes, pero no le hubiera enseñado el cambio. El cambio lo traté de tirar un poco afuera, tú sabes, pero fuera de la zona, lejos. Y se me, se me quedó ahí y, ya tú sabes. Yeah, you know, uh, like you said, uh, 0 there with Polanco. Um, I, had thrown, I had shown him my fastball and slider. Um, it, uh, a, a well-executed changeup, it's a good idea there. Um, I'm trying to go down away with a good changeup uh, below the zone, outside of the zone. Uh, unfortunately, it, it stayed up and you know what happened.